Hey guys, bentornati nel canale di Chiari Lady Boss Benvenuti a tutti i nuovi iscritti Il nuovo anno è iniziato Come siete messi a goals? State raggiungendo un po' di obiettivi che vi siete prefissati? Il canale Instagram Chiari Lady Boss È partita una challenge che durerà 12 mesi Una volta al mese io mi porrò un obiettivo che cercherò di raggiungere entro la fine del mese E così ho chiesto di fare anche alla mia audience Ponetevi anche voi un obiettivo e cercate di raggiungerlo entro fine mese Se volete partecipare alla challenge seguitemi su Instagram Oggi Oggi non ho come ospite nessun personaggio noto italiano perché ho avuto un paio di ritardi, quindi l'ultima puntata relativa agli ospiti italiani conosciuti in viaggio a New York o di passaggio probabilmente slitterà a febbraio. Abbiamo già avuto con noi Marcello Ascani, Soldi Spicci e Carotilla. Se non avete ancora visto i video andateli a vedere, vi lascerò anche il link nell'info box. Oggi voglio condividere con voi un video che ho creato per le scuole superiori che ho frequentato portato a Falconara Marittima io ho fatto il liceo scientifico che insieme a ragioneria formano l'istituto Cambi Serrani e guess what? Mi hanno chiesto di presentare il nuovo corso di studi per il nuovo anno che si chiamerà Manager delle imprese turistiche e organizzatore di eventi proprio a me come donna italiana imprenditrice a New York che ha aperto la sua agenzia e il suo brand quindi ho creato questo video sulla mia attività e i miei lavori nel canale trovate anche un altro video su che lavoro fa Chiari Lady Boss è un po' più articolato parlato, anche di questo vi lascio il link nell'info box. Buona visione e come abbiamo detto negli ultimi video, linea allo studio. e personalità. Con lei andate nei posti più instagrammabili ma non comuni e c'è il suo tocco anche nelle sue foto, le trovate sui canali social. Ciao, sono Chiara Di Paola, in arte Chiara Lady Boss, che è anche il nome del mio brand nato a New York un anno fa. Sono molto felice di condividere mia esperienza di donna italiana imprenditrice a New York. A 25 anni sono arrivata a New York e solo dopo due anni ho aperto la mia agenzia New York City for All. Offro servizi turistici e tour personalizzati, oltre a corsi in lingua inglese e organizzazione di matrimoni. I miei tour rispondono alle esigenze specifiche del cliente ed il valore aggiunto è l'esperienza personalizzata, nonché la libertà di pianificare il giro all'ultimo minuto. Uno dei miei punti di forza è ricercare i luoghi più inusuali per soddisfare le esigenze dei clienti più curiosi. Ho anche un blog sul quale parlo di cibo, shopping, intrattenimento e vita americana. Io non sono la classica guida con la bandierina. Mi sento parte del gruppo e mi diverto insieme a loro porto i miei clienti nei posti meno toccati dai turisti, ma anche in zone classiche e molto conosciute. Williamsburg! Bar segreto! Pop-ups! Rooftops! Highline! Abbiamo scelto Your City for All come seconda volta, è il nostro secondo viaggio con, eh, con, Chiara per la sua modalità particolare di far vedere la città e perché sa accogliere sempre l'esigenza di ogni eh, cliente. Grazie Chiara. Abbiamo scelto di nuovo New York City for All perché Chiara ci fa divertire, e ci porta in posti nuovi e colorati. Molti dei miei clienti mi hanno conosciuto attraverso Instagram e YouTube. Infatti, con il mio brand Chiara Lady Boss lavoro come content creator e vlogger. L'approccio al turismo è cambiato negli ultimi anni ed i social media sono essenziali per la mia attività è fondamentale per me rimanere costantemente aggiornata. Attraverso i miei canali riesco a raggiungere persone diverse e potenziali clienti. Amo il mio lavoro sui social per le connessioni che si creano con le persone. Vi presento una mia follower diventata poi amica! Ciao, io sono Gaia, ho trovato Chiara su YouTube, poi l'ho seguita su Instagram dove ho partecipato a una sua challenge. Così ho avuto il primo contatto con lei, ora sono a New York e da quando mi ha fatto passare una giornata da Chiari Ladyboss non l'ho più lasciata. Aspettatevi l'inaspettato. Spero che questo video vi sia piaciuto. Per oggi è tutto da Chiara Ladyboss a New York. Bye guys!